adaraa waa hanga badinaa salaamtaa salaamtaa hin qabnu namni hin salaanne rabbirraa osoo nuti tokko taane yaabboleeyyan jaalallee rabbi isaa bohin tolle namni duraan du'een gallee kanuma eeganu nulle waree isaa wareeysanii boo'ee isaa jabeeysanii nama du ni booyanii Abdi rabbi tokko jira tokko laman dabru bira.